гидрокарбонаттарды карбонатка айлантуунун эки жолу бар биринчиси гидрокарбонаттардын термикалык туруксуздугу кальцийдин гидрокарбонатын ысытканда кальцийдин карбонатына сууга жана көмүр кычкыл газына ажырайт суюктуктун бозорушу эрибеген кальцийдин карбонатынын пайда болгондугун билдирет кальцийдин гидрокарбонатынан кальцийдин карбонатын жегичтердин жардамы менен алса болот биринчи учурда эрибеген кальцийдин карбонаты пайда болду